Bize ABCD dörtgeninin bir eşkenar dörtgen olduğunu söylüyorlar. Bu eşkenar dörtgenin alanının AC çarpı BD'nin yarısına eşit olduğunu kanıtlamak, aslında bir eşkenar dörtgenin alanının köşegenlerinin uzunluklarının çarpımının yarısına eşit olduğunu kanıtlamaktır. Evet, uzun bir cümle oldu farkındayım ama birazdan anlayacaksınız ne demek istediğimi. Burada ilk olarak ne yapabileceğimize bir bakalım. Eşkenar dörtgen hakkında bildiğimiz birçok şey var. Her eşkenar dörtgen bir paralel kenardır ve paralel kenarlar hakkında da bildiğimiz tonlarca şey var. İlk olarak eğer bu bir eşkenar dörtgense tüm kenarları eşittir. Bu kenarın uzunluğu bu kenara eşit, bu kenara eşit, bu kenara eşit, hepsi birbirine eşit. Bu bir paralel kenar olduğu için de köşegenlerinin birbirlerini ortadan, birbirlerini ortadan kestiğini biliyoruz. Köşegenler birbirlerini ortadan kesiyorlar. Bu noktaya E noktası diyelim. BE'nin ED'ye ve AE'nin de EC'ye eşit olacağını biliyoruz. Aynı zamanda bu bir eşkenar dörtgen olduğu için köşegenlerinin sadece orta noktada kesişmediklerini, aynı zamanda dik kesiştiklerini de geçen videomuzda kanıtlamıştık. Bunun bir dik açı olduğunu o zaman biliyoruz. Bu bir dik açı. Bu bir dik açı ve sonra bu da bir dik açı. Bunu anlamanın en kolay yolu eğer bu ADC üçgeninin ABC üçgenine eş olduğunu gösterebilirsek ve bir tanesinin alanını bulabilirsek bunu direkt ikiye katlayabiliriz. İlk kısım gayet açık. ADC üçgeninin ABC üçgenine eş olacağını biliyoruz. Ve bunun kenar kenar kenar eşliği olacağını da biliyoruz. Bu kenar bu kenara eş, bu kenarda bu kenara eş ve ikisi de burada AC kenarını paylaşıyorlar. Yani bu eşlik kenar kenar kenar sayesinde. Bu yüzden ABCD'nin alanının bunlardan birinin iki katı olacağını biliyoruz. Herhangi birini seçebiliriz. ABC'nin alanının iki katı diyebiliriz. Bu şekilde yazalım. ABCD'nin alanı, ADC'nin alanı artı ABC'nin alanına eşittir. Ama onlar eş oldukları için bu iki alan aynı olacaktır. Ve bu yüzden ABCD'nin alanı, ABC'nin alanının iki katıdır. Peki ABC'nin alanı nedir? Bir üçgenin alanı taban çarpı yüksekliğin yarısıdır. ABC'nin alanı o üçgenin tabanı çarpı yüksekliğinin yarısına eşit o zaman. Peki tabanın uzunluğu nedir? Tabanın uzunluğu AC'dir. Güzel, bunu bir renkle kodlayalım şöyle. Taban AC. Peki buradaki yükseklik ne? Buradaki köşegen çizgisinin bir orta dikme olduğunu biliyoruz. Yani yükseklik BE'de olan mesafe. Yani AC kere BE olacak o zaman. Bu yükseklik. Bu bir yükseklik. Bu üçgenin yüksekliği değil mi? Bu tabanla 90 derecelik bir açıyla kesişiyor. Ya da BE, BD'nin yarısına eşittir diyebiliriz. Bu AC'nin yarısına eşittir. Bu bizim tabanımız. Yüksekliğimiz BE. Bu da BD'nin yarısı. Yani bu ABC'nin alanıdır. Daha geniş olan, yani tam buradaki daha büyük olan üçgen. Eşkenar dörtgenin yarısı olan. Daha biraz önce zaten tüm bu şeyin onun iki katı olduğunu söyledik. Eğer geriye gidersek, Tam burada hem bu bilgiyi hem de bu bilgiyi kullanırsak, ABCD'nin alanı, ABC'nin alanının iki katına eşit olacak. Evet, ABC'nin alanının iki katı, ABC'nin alanı da tam burada. AC'nin yarısı çarpı BD'nin yarısı. Artık işin nereye gittiğini görebiliyorsunuz. 2 kere 1 bölü 4 AC çarpı BD. Tabii paralel kenarların alanlarını bulmanın başka yolları da var. Genellikle bu aslında taban çarpı yüksekliktir. Bir eşkenar dörtgen içinde bunu yapabiliriz çünkü bu bir paralel kenardır. Ve aynı zamanda bu videoda kanıtladığımız diğer sonucumuz var. Ve eğer köşegenlerin uzunluğunu biliyorsak, eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerinin uzunluğunun yarısına eşittir.